لو انا ما يعني ميت او شيء ما حد يعرف قصتي فهي قصتي قصة من بين قصص آلاف أشخاص من كل فرع من الفروع زرتها انه الكيماوي في عالم كثير عم تشتغل على الكيماوي، في عالم كثير عم تشتغل على البراميل، في عالم عم تشتغل بس هدول يعني آه، يمكن وضعهم اسهل من المعتقل بني ادم اللي عم يموت بصاروخ عم يكون هو عايش ما عم يتعذب عايش عم يجي صاروخ عم يموت يلي بالفرع كل يوم عم يموت 100 موته العشرات عم يموتوا يوميا بفروع الامن السوري وبابشع الاساليب التعذيب بابشع اساليب التعذيب When you are taken by the security, the military security branch, you're just going to your fate. Since the beginning of Syria's uprising, many have died in government detention facilities. In 2012, Human Rights Watch identified and mapped 27 of these detention centers. While accounts by released detainees and defectors indicated that detention and torture were rampant and detainees were dying in large numbers, the exact scale remained unknown. Then, in August 2013, a military defector codenamed Caesar smuggled tens of thousands of photographs out of Syria showing the bodies of dead detainees. He said he worked as a military forensic photographer had personally photographed the bodies and archived thousands of photographs. To verify the photographs, we began to search for the families of those in the images. من تاريخ من تاريخ أخذوا لي لأحمد اللي عاد بالأيام اي كنت أعدهم على ورق وأطبعهم على ورق الثاني وأرجع أحطهم على ورق وأحطهم كل شهر كل شهر أحمد المسلماني was a 14-year-old boy from درعا أحمد لما استشهد أخوه شادي طلعناه على لبنان آه، بس مشان يبتعد عن عن موضوع المداهمات اللي كان الأمن يقوم فيها. On August 2nd, 2012, Ahmed returned to Syria because his mother had died. الكسوة على فنزلوا أحمد ونزلوا الشباب وقالوا لهم عبوا كياس وأخذوا منهم الموبايلات بعد حوالي ساعة بيصيح الضابط لمين الموبايل اللي انت سبعينها بقول له حمودة إلي بقول له أنت يا حيف مو يا حيف مو تعال جاي وامسكوا موبايلاتكم انتوا يلا روحوا راحوا الشباب هذلاكا وأخذ أحمد الغرفة اللي أخذوا أحمد عليها شرق الحاجز شرق الحاجز هذا هي هاي أخذوا عليها أخذوا عليها واختفى أحمد Ahmed's uncle sought information from government officials but received none. Five months after Ahmed's arrest, a man with strong government contacts came to his office. فحكى لي انه بامكانه هو يعني يجيب لي يعني يطلع لي اياه بمبلغ معين قلت له آه، يا اخي قديش يعني؟ قال لي 600 فقلت له خلاص يعني لو ما معيش مصاري بدنا ندبر ما في مشكله فكانت المفاجاه انه آه، بعد اقل من اسبوع بقول لي استاذ ببشرك ابن اخوك آه، حي وابن اخوك موجود بالمخابرات الجويه ووصيت عليه ووقفوا الضرب عنه قلت له إيه، بدي الولد اني ما قلت لك قال لي لا استاذ انا احنا احنا بس جبنا لك معلومه انه حي ولا مش حي اما اذا بدك تطلعوا له مبلغ خاص صار قلت له ليش يعني؟ قال لي مش اقل من 2 مليون After raising 1 million Syrian pounds, he was told that his nephew would be released in 10 days. But Ahmad didn't come home. In March 2015, several thousand photographs of the dead detainees were posted online. It was the first time families could search for their loved ones among the photographs. قعدت أفتش في الصور آه، فتفاجأت بصوته كأنه هو من خشمه من هيبته من هو هو أحمد ورقم حاطين لي رقم عليه أحمد بدل ما كان يروح صار رقم <laughs> Each dead body was assigned three numbers one referring to the detention facility where he was held, a number issued by the security branch that held him, and one by the forensic doctors of the military hospitals where many of the photographs were taken. Bodies were transferred according to written instructions. Officials knew exactly how many people were dying. هي عن نظاميه عن الواقع الفروع هي هاي الشغلات انه انا اول ما فتت على الفرع انصدمت بالمنظر انصدمت بال بدرجه الشحوب ودرجه النحافه والهالات السود حول العين انصدمت يعني بهذا الشيء بعدين شوي شوي انا صرت مثلهم One of the central questions about the Caesar photographs is Why did so many people die in detention? هلا الغرف هيك هلا هاد كريدور Former detainees held in the same places as most of the Caesar victims described the conditions. آه، كان يجي مثلا بطاطا من السوق فمثلا احيانا آه، مثلا آه، بطاطين ونص او بطاطين ل 12 واحد يعني الهيكل العظمي بيطلع يعني اذا واحد يكون وزنه مثلا 90 كيلو او 100 كيلو بيرجع وزنه ل 50 كيلو يعني لقيت واحد كان صار له آه، تسع شهور عمره 15 سنه تسع شهور آه، صار له آه، نحيف نحيف نحيف نحيف ماله يعني ماله ولا ما في عظم بس عظم عم يطلع ما في لحم بس عظم الهيكل العظمي تبعه مبين فعم يقول لي قال لي بس انت حافظ على آه، نظافتك لا تخلي حالك تنصاب هي عامة في تقريبا مثل الجرب يعني آه، آه، جرب يعني أنا لقيت معتقلين يعني كانوا قديمين بالمعتقل يعني كل جسمهم وخاصة من وراء يعني لفوق كله ملتهب هدول الناس طبعا في كثير منهم ماتوا They told us the overcrowded conditions were unbearable. الشيء المميت بفرع الشام هو عدد الاشخاص المسجونين ضمن المهجع يعني نحن كان المهجع عندنا حوالي 115 شخص آه، مثلا آه، فرضا انا كل كل ثلاث ساعات بكون انا واقف بعد ثلاث ساعات بقعد هيك طبعا ما في مجال بعدها بثلاث ساعات مثلا شوي برتكي وهيك يعني بالدور يعني ما في torture was widespread فتنا لجوا لقينا في صف للمساجين قاعدين طالعينهم نازلين فيهم ضرب الكرباج السجان بيكون معه مثل البربيش آه كرباج بيسموه له كذا يعني قبضة واحدة بس له شعبة باثنين بينزل فيها ضرب مشان تسلخ مرتين أو كبل آه ومجدل كبل رباعي سميك هيك وراجع شخص من دمشق مسكوه كانوا كل يوم بيطلعوا مرتين يعني على التحقيق وما بيعطي بعد اسبوع طلعوه قام رجع منتهي يعني يعني كبوه كب يعني كان دم لانه جلده يعني وكانه انت اذا بدك تعمل هيك بتشيل جلده بايدك يعني شيء عجيب تعذيب عجيب وغريب يعني كان It's called شبح. Um, they tie your your um, uh, hands together and they start lifting lifting, they, they have it lifted on a rope mm-hmm. kind of thing. And they just lift it, lift it until your, your whole body looks straight. Mm. You're on, on like tiptoe. I started to cough blood. I was, my, my lungs got really, I don't know, uh, really damaged. And piss blood as well. بعد آه، شهرين آه، ثلاثة أربعة خمسة مثلا بالمعتقل ما ما ما بيستوعب الموضوع يعني بصير عنده يعني عقله بيتوقف بصير عنده صرع فالمخ بيتجمد ما عاد يستوعب انه شو هاد يعني شو هالتعذيب شو هالضرب شو عالم عم تموت مثلا قدام عيننا مثلا Torture, beatings, and even mild infections could have fatal consequences. نادرا ما بتلاقي انه اليوم ما في ولا موقوف يعني ما حدا مات يعني ولا باقي الايام ثلاثه اربعه خمسه سته وصلت امرار 11 انا مره شاهد على يوم 11 موقوف بيوم واحد صراحه I become one one of the guys who wash the dead before they they they were sent out so during that period and the after uh, I had washed 73 people بتحكي مع السجان انه في هذه الحاله مثلا مريضه كثير او بده يموت يعني شو بيقول مثلا بيقول بس يفطس الكلب نادوني يعني We shared a set of the photographs showing 19 victims with a team of forensic pathologists from Physicians for Human Rights. There were four deaths we attributed to starvation. There were, one of them was very, very um, malnourished person. There were six cases where there was blunt force trauma. What I can predict is looking at the injury pattern and saying that yes, in fact, there is enormous amount of trauma. In some of them was the, the, the, the, pattern of injury was so severe that you could see large blotches of blue discoloration because of beating that sustained. Some of them showed defensive wounds, which uh, implied that the person was aware and cognizant that he or she was being attacked. Now this this was a person that was partially wrapped in a plastic sheet. You can look at his face, and his face will tell you that he's pretty young. He has this enormous areas of contusion of his upper extremity, uh, both the, the left forearm, the elbows, and the, and the right uh, arm. And then as you go down to the lower extremities, you see there's uh, uh, very significant injuries. Uh, uh, one thing that we considered is possible that we're using some sort of a rounded object, a baton, mm-hmm. Uh, or a pipe. We um, came to the conclusion that his death was in custody, obviously, and that um, the underlying cause is blunt force traumatic injury. The location of injuries tell a story. A person stumbling and falling down usually has injuries on exposed areas of the body. He may have scraped the knee or he may have scraped the forehead, but you don't find injuries on on, on, the abdominal area and in, in the arms, the inner surface of the arms, on thighs. So the pattern of injury, there's no doubt, are inflicted injuries. In this picture, you can clearly see the, the collarbones, the clavicles, the ribs. Uh, as you go further down, you begin to see uh, what a lot of wasting he has. He has a loss of muscle mass. I, I think I think that the um, the photographs speak for themselves um, the patterns of injuries are so clear. Um, and uh, they, they clearly show that these people has been starved to death, uh, many of them. Uh, they clearly show injury patterns that are not consistent with falls. Um, they are consistent with torture. Dead detainees were transferred from detention facilities to two military hospitals in the Damascus area. There, they were photographed, initially in morgues, and later in a courtyard that Caesar identified as a garage of one of the military hospitals. Using satellite imagery, geolocation techniques, combined with the testimonies of defectors from two military hospitals, we were able to confirm that many of the photographs were taken in the courtyard of Military Hospital 601. كل يوم كل يوم لازم اتذكره كل يوم لازم اشوفه كل يوم لازم اسولف سلافه كل يوم لازم احلم معه يمكن انا ما الله سبحانه وتعالى ما رزقني بس هو كان كل حياتي الله يسر الله يسر The people shown in the Caesar photographs were starved, beaten, and tortured in a systematic way and on a massive scale. These photographs represent just a fraction of people who have died while in Syrian government custody. Many are still suffering the same fate. Unless independent international monitors are allowed into Syria's detention centers, detainees will continue to suffer and die, and countless families will live through never-ending anguish.